Saluton al cio, jen i vo die via dio, kai ho dia mi volas rakonti per il tempo en mia vivo, kiam mia patrino en amigis kun hororai filmoi. Si ancora amas hororai filmoi, sed mi memoras la tempon kiam cio comencigis. Do, mi havis eble ses, sep jaroi, mi ne plu memoras, sed mi memoras che ni ofte visitis la video buticon per mendi nova in horror in filmoin. Per esco, unu foie ciu semaine ni el trovus nova horroran filmon kai mi spectus gin kun shi pro tio ke mi estis la stella de shi vivo la play age filo mi de respecti la filmo in kun pro tio tre intima momento e kun mia patrino mia infanezo estis plena da prem vere mi timis tio multe ke estus fantomo kai monstro tie e kai ti kai sub le lito Eble tio estis la kialo pro mia mia timezo ke mi estis pli juna Sed estes celcae filmoi, ciui mi ancora tre bone cae clare povas memori. Exemple, the blob kai domego sur la hantita a monto kai um estis uh, the exorcist estis tio muta da horora filmoi um kai proshi mi dum yaroi ne povis specti horora in filmoi kai fakte kia mi estis plen kreskulo kia mi pensas pri tio i filmoi mi ancora timis mi fakte devas re iri por spekti tio in filmoi simple por vidi ke ili ne estas tio gai do estis unu aparta filmo kai momento en mia vivo kiam cio idis fecem. Ni spectis filmum kiu nomigis The Blob. Kai la, la intrigo de la filmo disvolvigis jene. Estis iu ali planedano au ali planedestajo minestias tias kiel gin, Se essence gi estis grande strang forma movigianta estajo the Blob! play parte voyages para la tubui en la dom en la domui kai sub la domui kai inter la domui am um, kai tiam exemple se vi idus al am um, la vuio necesseio uh, tiam la blob g explodus el la la vuio al necessuio kai prenus vin kai en tirus vin el necessuion al la vuio on kai comprendeble via tuta corpo rompijus kai tiam viestus en sucita en la la vuion unu nocte um, mi idis alla necessaio kai mi povis vidi la necessuion tie kai gi estes eble unu metron antal mi kai mi vidis gin se mi ne volos proximigi mi timis che la blob explodus el necessuio kai prenus min do kion mi faru mi devas usi gin se mi ne volos proximigi do mi faris cition. <laughs> mi alprenis la, la cazzon kai mi comences pisi de, de du metro in kai mi ne mine povus bone atingi net sesuion kai mi pisis sur la muduin <laughs> sur la net sesuion la cercavajon la random de gi kai preska u am kai dum un monato mie gepatori ne povus kompreni kial mi subite forgeses kial uzile net sesuion kai pose mi devus klarigi al ili kai tiam dum kelkai monato e mi devas zidi al netsu kun ili char mi timis ke la blob el explodus el gika prenus min ka ni volus ke ili savu min Sed esse stranga momento en mia vivo am ka nun mi simple vos de vin chu io tia o al vi ki vi estes infano kai tio esus chio do se vi shatis chi un filmeton Shatu gin disconigu gin abonu mian kanalon se vi ancora o ne abonis Ca mi vidos vin cio in el laveranto filmo Ca se vi ne estos tie Mi explodos el via necesuio tio Ca <laughs> prenos vin Ca kiel cia mi vols danki mia in subtenanto in cada Patreon Donatsu dolaron monate Por et certigi la estonton de citiu canalo Mie gis nunai donatantoi estas Sarah Jean, Miguel, Bard, Tommy, Alex, Jake, Rafa, Chuck, Craig, Marvin, The Igor, Kuba, Jacob, JZ Knuckles, Shane, and Greg.